ဝေဒနာမမလို့ဝေဒနာမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းမှာရှိစွာသောရှုပွဲလားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဘုရားဘာပွင့်လန်းအမှုပညာရှင်အင်အားစုမှအကလာမင်းသားကျော်လေးကချင်းလင်းအောင်ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုကိုဆက်လက်ကအပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိစွာသောသတိလာခြင်းများအကလာမင်းသားကျော်လေးကချင်းလင်းအောင်ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုကိုဤသို့တွင်ဆက်လက်ပြီးတော့အပေးလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာ ကိုဒီမလေးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ညကပြည့်စုံကြပါလိမ့်ဗျာဒီလိုလေးကပါစလို့ခေါ်တယ်ကျုံပရီဗျာဟုတ်ကဲ့ကျုံပရီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခါမပြဘူးလားဟုတ်မှန်တယ်ဗျာခုမှတာပထမဆုံးညဘူးလားပါမှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီလေးတစ်ခါမှမပြခဲ့ဘူးလားဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးစဉ္ညံကိုစဉ္ညံကိုကျွန်တော်ပွင့်လေးအမှုပညာရပွင့်လားပွင့်လားပွင့်လား နမတပွင့်လင်းရမှာပွင့်လန်းပြီးနိုင်ရစလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါရောအပိတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ဝဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးဖွင့်သားတွေပြောမစမရှိတာလေးတွေကာရကမာလေးတွေအမားကြီးဖြစ်တာလေးတွေစက်ပိုင်းဆိုင်ရာချွေမှုတွေရှိခဲ့ရင်အားလုံးအပြစ်တော်မူလို့လည်းချစ်တော်မူကြပါအောင်တောင်းပန်ကြပါအကြောင်းကနေတောင်းပန်တယ်ဘုန်းကြီးလေးဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ခါနောက်ခါဒီမှာလည်းပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မတော်မလေးဒီလိုပဲပြောလို့ပပလေးနဲ့ဆုံးစည်းခွင့်ရနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူရှင်လူမိုင်တွေဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဒီနေရာကိုရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတကယ်လက်လိုက်လက်လက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲဒီကနေ့တော့ဟမ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်ဝင်တပါးလေးကမယ်ဗျာတော်ဝင်တပါးလေးနဲ့တော်ဝင်တပါးလေးဟုတ်ပြီရှုစားကြပါလို့ညီလေးဟာကဲလက်ခုပ်တန်နေနဲ့အပြေပါဦး ပေးမမသိဘူးကကဲအဲ့ဒါလေးကတန်းငယ်လေးစချင်းလေးအောင်လေးအကလာနဲ့တူလူကများကိုဥဒပရမကရောပြုပါပြီခင်ဗျာဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ရှုမင်းမီတော်လေးနဲ့မင်းမီလေးရဲ့ ကရင်တန်စီဒေသချင်းလေးများနဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဘကုနာရဝတမှုတော်ဝင်လေးဖူစတဝီနမမိကတဝီထဘာကတော့ကနမမိမေတ္တာဝိသဘာကနဘကုထမနာခဏမြောင်းနေကတိမေတ္တာဝိသသနာဝိရေနာမေပရာဝတိနာမမကွာနေနဲ့ မနေမိုင်းတိုင်းစတိုက်ကရနဝမဝဒါလို့နမွတ်ထုဆူဆာနော်အမဝေဒါလည်းနမွတ်ထုဆူဆာဝတ်စတော့ရပဲကိုယ်ဆိုင်နေတဘူးအော်ဆရာဝန်လည်းကြကိုယ်တော့ငါတော့ဝင်လိုက်နမွတ်ထုဆူဆာဝတ်မနေတဘူးနော်သဘောဒီအားကဘယံကရထိုးကရဒါနာမဖမ်းနော်နဲ့ကဲဘယ်လိုလဲ club.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 တောက်ကူကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါရိုက်ခွင့်လူတာ။ဒါရိုက်ခွင့်လူတာ။မနေ့စတဲ့ဝေမနေ့ကနာမဆဝါဖူးတာကအဝမနေဘူးနဲ့။ကဲမနဝဘတော့ခဏကိုအဒီဝဘနဲ့။